Okay. Wow, kanindot rin. Maligo. Ano siya? Hello mga ka good morning. Ah, padulong taron sa Argao. Ato ta sa Catreasure Waterfalls Terraces. Kuha na siya uh, waterfalls nga katong naihagdan-hagdan uh, wala pa ko ka suhito gyud ani kay ako man ko first time na ko ning adto so adto nato ni mahibawan kung unsa ni siya nga klase sa resort nigabot nato dito naglakaw ta pa dong sa terminal kay magbasra ta paingon dito um, Padulong ako sa terminal ron. Onya na ako naagian diri nga running bakery. Ah, uh, sa ni? Moving bakery. So mao ni ilang set up. Mao ni uh, ang ang ilahang LPG na diri. Onya ang ilahang big big asa ni panganan ni oven. Okay, na diha nya ilang display na diri sa si kadaplen. Nara. Sama ni Oh, ang hilaw na adire niya ang luto to adito. So morning ning luto. Nasulod sa oven. Oh, nya ang sulod sa oven mao ni So mao ang kuat. Ang set up nila. Ah. ram ram pandisal. Ano sir? Ram ram pandisal. Ram ram pandisal. Ang tagian ni. Eh. So, mo ni ang ilang kuan actually sidecar siyang uh, big shop asa ni nga moving big shop uh, ah, naay motor sidecar unya asa ni rolling kuan store namo bikiri sir naa sa gagaw ah si shout out ni sir ang tagiya ah, Kuan dili nagtinda rami ang tagiya ni si Kuan si Alex Tikilyo. Ah, okay. So imo gagaw na sir. Ah, siya Sir Alex Tikilyo. Siya ta Sir Alex Tikilyo. Nindot imuhang setup. Nice, nice imong setup. up. Siya ray. Ah, sa Manila ni nga design. Manila design ani. So mao ni siya oh. Nice kayo. Limpyo ba limpyo sa limpyo? Oo, oh, oo. Oh. Ah, makita gid nimo ang paghimo. So mao na ni siya. Okay. We're approaching sa South Bus Terminal. Muna ni ang South Bus Terminal. Ah. So, morning exit diri. This is the exit door and the entrance dito tapadong sa entrance door. Padulong ta sa entrance door. Kay mao ni ang exit sa mga bus. Dari taxi exit and bus exit dito. Ito oh, bus. Naman siya. South bus. Sa una, ang mga pasahero, uh, walay kani siya terminal, walay exit, walay entrance. Ang pasahero, mag... Kuan ra? Kanang... La, kanang mag... bisa kasara mo suod ba? Usun mo gawas. Nya walay sistema. Ah, og kugihan ka mo kanang weekend ting uli man na. Og kugihan ka mo skat-kat dito sa bintana sa bus, makalingkod ka. Pero dili aw. Di ka kalingkod, di pagyo ka kasakay. Pero karon no ana sistema na, systematic na. Linya gyud. Nya naa na sila entrance. So mao na entrance diri. Oh, entrance 2. Asa kang entrance 1? Okay. So, diyan na ta. Sunod na ta. Ay, entrance. Ah, mura pag airport na ay. X-ray ni sir? Working ni nga X-ray? Wala. Ah, okay. Very good, oh. Nice. Wala lang tong katong roller roller. Mura sa airport. Diyan na ta sulod sa terminal. Okay, mon. Padong ko gargaw. Asa, asa terminal? Aw, kanang look at ticket daan or sakay na tas bus? niya ang CR. Ah, eh, eh. salamat! So, dito ra day hoot. Kato dito na pita. Oh. Sa so, diri luag na. Oh, luag na diri. Sa so, dili pa mo biyahe, mag CR sa ta. Kay lisod kayo. Gasakay na kasabas niya, kay on ka dili ka komportable. Patay ka. Hello. Asa ta pwede sakay Argaw? Ah, oke. Okay. So, maoning basah atau sekian series minimum fare 11.75. So, batu Oslo beliluan Pero mahapit moagim ni kargaw. So, sakay ta. Aray. Wow, kaigang mo pagkapaandarang aircon. Ya Ay, sorry. plate ani ah. iba anda ni pilay plate later ang problema kay wa pa pang igana init pa kayo mayo gani kay buntag pa kay na udto pa ni na patay na akatunga pakaligo og buntag sayo malik makaligo na sa singot <laughs> Oh, shout out sa driver Nice senior citizen diri. Igang kaayo. Oh, oh, Usa kanya mga blood pressure in taon ani. Pandara na taong aircon. Malumos sa singot. Oh, Mao. Gatipid sa krudo. Ay, salamat in town. Lagi pa anda ra gyud town. Kaya mga senior citizen. Ang express senior Kay ang kuan ang high blood pressure town Musaka kay Larga na ta uh, ah, the times atong Larga is 7.49 a.m. We are entering sa Natalio Bacalso Avenue going to the southern part of Cebu. Ang plate is 155 pesos. Uh, Cebu City to Agaw. Abot na gyud ta. I think it was uh, abot na kita guys okay mintras sayo pa murag maayo pang panahon at sa pasuyon si Donnie okay Salamat kayo sa taga Abali Pension House nga gipakuanta nila ipa set up sa atong drone diri Onya shout out ni Ma'am Destra Alberca. Ah, uh, nya kani siya Ma'am mo ni inyong apartil. Oh, Onya ang pension house dito. Nani siya nahimutang sa Poblacion Argao. mo ni atong sudan diet taron bangos ngayon una nabos sa rice shout out ni sir Irvin, Irvin. Irvin. Ah, okay. Sige. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Shout out nila ni Kisay. Pangalan ikaw, sir? Joshua. Joshua. Ikaw, Joshua. Shout out. shout out ni okay lagi shout out tika. Si kisingan na mo? Richard Richard Richard Richard. Richard. Richard Richard Richard ni Richard Richard Richard Katang. Richard Richard Richard Richard Richard Richard Richard Richard Richard upload. Hello. Hello. Katrisya nih dari mana? Ya, mau nanya kita anak ke Facebook. Oke, okay. ah pasang sun, nindot kan nih, kayak kay mengambil modal kita kita no. So mauna ning agianan paingon sa ilang hagdan-hagdan nga falls. Ah, ninyo maunis siya. Okay. Asa ang source? Ah, naa dito ang source. Tara ang source. Naa dito. So maunis siya ang ah. ang kanal murang morning kanal kanal niya okay wow kanindot din eh. mali ko ano siya hi shout out ni pangalan sir Kevin Kevin So mao ni dire. Ah nice tayo. Okay. Shout out nila ni Sis Janice, Sis Jo, Brad Jis, o sa akong asawa nga si Charina. Oh. Mamalik ta diri ninyo. Oke, okay, manis ya. Ngadto Oke. Okay. So, mana ni sila? Oke. Okay. Nice loh. Blue. Itu ano, kita mau parang may tartar. That's the sign na full of minerals ang tubig. Makikita mo yung sa kuweba, di ba malaming ano, may mga tusok-tusok, that's minerals because of the water, yan. Manotice mo yung kuweba na walang tubig, di ba walang ganyan, walang yung mga mati matinik, oh. Yan, that's the sign na full of minerals. So kung maliligo ka dito, kahit external ang maano mo, ma maka-absorb, maganda sa katawan. How much more kung iinumin mo? Minerals pa, ano sa buto, pa patigas ng buto, yung itong mineral. Pero kung masubrahan ka nito, magka-kidney stone. O, kasi yan, yan, mas yan sa kidney mo. Oo. Kaya, kailangan pa rin, ano, pakuluan. Ang tubig. Hindi pa rin safe Eh, hindi pa rin safe. Uy, delikado ito pag ano, mga bata dito. Oh. To be develop yan doon. I'm sure. To be develop yan. Maganda oh. Yan. So ito na yon. Ito na yung pinakadulo. Okay. Shoutout ka, ma'am. Tony po, Tony. Ma'am Tony, ka sir. GR, GR. Sir GR. So, ito na yung dito. Okay. Ah, hindi naman madulas. Hindi ito siminto. Kuwanto? Ah, tartar ng ano? Ng minerals niya. Oh. Ayun, oh. Tartar ng minerals niya. yan sumon is salary okay ah okay okay so very nice here very very nice wow Oke, sakit sakit orang berserbuah don ganda no yan que Okay guys, paluparon sa nato si Drone. Uh, ah, ato sa tanahon kung unsa kanindot Okay, let's go. tana ta. Unsa ang overnight diri? Overnight? Ah, unsay unsay paagi sa overnight? Kanan. 1 to ang room. Sila good for two. So ang kanang sa 1 to libre na tong duha nga tag 100 diri. Di oh, pa. Oh, na na establish ni siya adto pa dining April 4 no 2021. Tag 100 ang kuan. Ang per head. Bayad. Kung walay head, walay 100 nga bayad. <laughs> Curious ko diri guys. Kani siya oh. Oh, nice kayo oh. Very nice. So naani siya na imutang sa karsada. liring uh, ah, mata kong isakyan <laughs> so muni siya liring muni ang kakuan so atong tanawon ang ilalom so mo ilalom okay so ilalom so mo na para very good kasakay ta okay yun out Saring Gani Sargao. ah, okay, shout out. Hello, shout out nila ni Ma'am kita tim. Naisel. Naisel. Naisel. taga diri ra Ma'am? Taga Shout out. Shout out sa mga MC ra Shout out sa The Riders from Cebu. Yes. Selamat, Enjoy.